Чихнөө чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл. Чин зөрөгт өвгөд дээдсийн минь өвөх эрдэн. Сонсох бүр яруу сайхныг нь гайхан биширч сод бэлэг түмэн юугаан бишрэн бишрэн магтав. Монгол хэлний хичээл. Сайн бацхан хүүхдүүдээ та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Өмнөх хичээлээрээ бид байгалийн зөрөглийг хэрхэн бичих вэ? гэсэн сэдвээр ярилцсан. Өөрөөр хэлвэл байгалаа хэрхэн яаж ажиглах, түүний сайхныг эхлэндээ хэрхэн яаж уран сайхан болох вэ гэдэг талаар ярилцсан. Тэгээд даалгавраа хийсэн гэхэд багш нь итгэж байна. Тэгээд өнөөдрийн э, хичээлээр бид хэрэглэнийхээ бичвэрийг үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Тэгэхээр эхлээ эзэмшгийн хамгийн гол алхам бол их зохион бичих байдаг. Тэгэхээр бид нар хэрэглээний бичээр сэдвийн хүрээнд ямар ямар их зохион бичих ёстой вэ? Эдгээс огшин цөө эдэг энд дурдж байна. За мөн багш нас энд э, ангиар нь ялгаж хэлсэнгүү. Тэгээ та бүхэн энэ сэдвүүдээ хараад яагаад хэрэглээний бичвэр гэж нэрлсэн болоо гэдгийг бас бодоод үзээрэй. За сэтгэл, босон явдал, өдрийн тэмдэглэл, аян замын тэмдэглэл, дурсамж, байгалийн зөрөглөл, өөрөө ялж байгалийн зөрөглөлийг бид нар үзсэн. Байгалаа зөрөглөж болдгийм бол бас хүнийг зөрөглөж болох нь байна. За захтал ярилцлага илтгэл явагдүүлгэр шог яра элэглэл шүүмж талархлын зурвас тодорхойлолт өргөдөл эрфрат төлөвлөгөө эсэ гэж цөөн хэсгийн дурдвал багшны энэ байна. Тэгэхээр та бүхний амьдралд өргөдөл бичих, тодорхойлолт бичих, төлөвлөгөө бичих, эсэ бичих хэрэгцээ гардаг билүү гэдгээ бодоод үзээрэй хүүхдүүдээ. За тэгээд өнөөдөр бидний ярих сэдв бол бидний амьдралд их ихэнх хэрэгтэй өдрийн тэмдэглэл дурсамж байх нь. Тэгэхээр өдрийн тэмдэглэл дурсамжийг багш нь гараараа бичсэн амьдрал гэж нэрлэж байна. Бид өөрийн гараар өөрийнхөө амьдралыг тойрон бичиж үлдээнэ гэдэг бол үнэхээр гайхалтай билээ. Бид өнөөдөр өдрийн тэмдэглэл дурсамж гэж юу вэ? Өдрийн тэмдэглэл дурсамж юугаараа онцгой вэ? Өдрийн тэмдэглэл дурсамж бичих нь бидэнд ямар хэрэгтэй вэ гэдэг талаар ярилцсанаа. Дэлхийн сонгодог зохиолч Лев Николаевич Толстой. За еврей охин Анна Франкийн зургийг яагаад огшин зэрцүүлж тавив? Толстой 1847 оноос 1910 он хүртэл 60 гаруй жил өдрийн тэмдэглэл бичсэн байдаг. Тэрээр өдрийн тэмдэглэл анх бичсэн шалтгаанаа зорилгоо тодорхойлохдоо өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийгөө хянах, өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийгөө хянах зорилгоор бичсэн гэж анхныхаа өдрийн тэмдэглэлд бичиж үлдээсэн байдаг. Толстой 18 наснаасаа эхлээд өдрийн тэмдэглэл бичсэн гэж бодхолоор түүний амьдралын мөнхийн дагуу л өдрийн тэмдэглэл байсан гэж хэлж болно. Анна Франк 13 настай жирийн еврей охин. За аав ээж эгчийн хамт мөрдөлтөөс зугтаж байшингийн дээврийн хонгилд 2 жил амьдэрсэн байдаг. 1942 оны 7 сараас 1944 оны 8 сар хүртэл Анна Франк энэ бяцхан охин өдрийн тэмдэглэл бичсэн байх юм. Анна Франкийн хувьд л өдрийн тэмдэглэл гэдэг нь дайны хүнд хэцүү жилүүдэд өөртөө сэтгэлийн их хүч тэнхээ авахт нь хамгийн гол э, тус дэм болж ирсэн байх юм аа. Тэгэхээр э, Лев Толстой Анна Франкийн өдрийн тэмдэглэл гэдэг бол дэлхийд хамгийн алдартай өдрийн тэмдэглэл байдаг. Энэ өдрийн тэмдэглэлээс бүгдээрээ өдрийн тэмдэглэл жохом юу юм бэ? Өдрийн тэмдэглэл бидэнд ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар ярилцах болно. За Анна Франкийн э, бяцхан охин Анна Франк харамсалтай нурагчийн гайгаар Германд олзлогдсон Германы хорих лагерт амьрагдсан байдаг. Харин түүний өдрийн тэмдэглэлийг түн тусалж ирсэн нэгэн эмэгтэй олоод дайны дараа хэвлэн нийтлүүлсэн байдаг. Энэ дурсамжийн энэ өдрийн тэмдэглэлийн талар Оросын их зохиолч Или Эренбург 6 сая хүний өмнөөс суутанч биш, яруу найрагч биш, ганцхан жирийн охин дуугарсан юм. Охины өдрийн тэмдэглэл нь хүн төрлөختний баримт жижиг башизмыг яллах ялын төлөвлөгөө түүхийн гэрч болон хувирснараа агуу их ач холбогдолтой юм гэсэн байдаг. Өөртөө сэтгэлийн хүч авах гэж биччихсэн бяцхан охины өдрийн тэмдэглэл хожим нь фашизмыг яллах түүхийн их гэрч болсон. Тэр эндээс харахаар бид бүхний өдрийн тэмдэглэл зөвхөн чиний түүх болоод үлдэхгүй чиний амьдарч байсан түүхэн цаг үеийн гэрч болж үлдэх нь байна. Тэгэхээр чиний өдрийн тэмдэглэл бол чиний түүх болж үлдэх ач холбогдолтой байх нь байна. 1943 оны 7 сарын 19 даваа гараг Кити минь Анна өөртөө сэтгэлийн хүч авчилсан өдрийн тэмдэглэлээ Кити гэж нэр өгсөн байгаа. Кити минь өчигдөр бүтэн сайн өдөр Амстердамын хойд дүргийг нэлдэн бөмбөгдөв. Бүтэн барилга бараг үлдсэнгүй бололтой. Гудамж талбайнууч тэр аяараа барилгын нурангаар дүүрв. Одоогор амь өргөцсөн хүн 200 шаргацсан хүн тоолоод барахааргүй болсон юм байх. Эмнэлгүүд дүүрч төөрсөн хүүхдүүд энд тэндгүй их эцгэн ирж эвдэрсүйтсэн байшин барилгаар уйлэлдэн гүйлдэх болов. Аимшиг зөвнсөн дэлбэрэлтийн энэ битүүд олгионыг сонсох бүрт нуруу хүйтан би арзах юм аана гэсэн. Тэгэхээр энэ өдрийн тэмдэглээс өдөр дайн гэж амар аимшигтэй байдгийм бэ гэдгийг энэ нэгэн өдрийн зураглаас бид нэр тэмдэглээс харж мэдэрч болох байхаа. За энэ э, бичээрөө сайн ажиглаад анхааралтай ажиглаад тэмдэглээд аваарай хүүхдүүдээ. Өдрийн тэмдэглэл бичих нь амьдралын тухай бодол эргэцүүлэлд өөрийгөө төвлөрүүлэхээс гадна өөртөө үнэнч чин шудраг байхад тустай гэж үзэж өөрийгөө өөрөө хөгжүүлэх зорилго тавин түүнээ хэрэгжүүлэхээр өөртөө хатуу чанга мөрдлөг бий болгон мөрдөж эхэлсэн өдрөөс өдрийн тэмдэглэл хөтөлж эхэлсэн гэж багш нь өмнө дурдж байсан тостан тухай Тэгээ тэр улаан нар тэмдэглэснийг сайн анзаараад аваараа хөхтүүдээ. Амьдралын тухай бодол эргэцүүлэлд өөрийгөө төвлөрүүлэх гэж. Тэр эндээс харахаар өдрийн тэмдэглэл гэдэг бол босон үйл явдлын тухай зүгээр нэг тоочин бичих биш юм. Тэгэхээр босон үйл явдлыг бид нар эргэцүүлэн тунгаах, босон үйл явдалтай бид нар өөрийн үнэлт дүнэлт өгч бичих нь л өдрийн тэмдэглэлийн хамгийн үндсэн шинж байдаг. Аа тэгээ өдрийн тэмдэглэл чамд өөртөө үнэнч чин шударга байхад чинь өөрийгөө өөрөө хөгжүүлэхэд хөгжүүлэхийн тулд зориг тавихад а түүнийг зорилгоо хэрэгжүүлэхээр өөртөө хатуу чанга мөрлөг бий болгоход өдрийн тэмдэглэл чамд тусалдаг байх нэ. Ийм учраас энэ бүхэн бол чамайг өөрчлөхөд бол өдрийн тэмдэглэл бүрнээ тусалж чаднаа гэсэн үг. 1847 оны 4 сарын 5 би өөртөө хичээллэж эхэлснээс хойш маш их зүйлийг олж авсан ч өөртөө сэтгэл ханамжгүй байна. Өөрийгөө боловсруулахад хэдий ч нэ цаашаа явна. Төдий ч нэ өөрийн дутагдлыг олж харах юм. Хүний гэгэрлийн дээд нь юу ч мэдхгүйгээ мэдэх явдал гэж Сократ үннийг хэлжээ гэж. Толстой. Тэгэхээр толстой өөртөөгөө хичээлж эхэлсэн өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд, өөрийгөө хянахын тулд, өөрийгөө өсгөхийн тулд а энэ хөгжилт нь хамгийн их түлхээс хамгийн их нэмэрүүлж исэн зүйл нь бол түүний өдрийн тэмдэглэл байсан. 1942 оны 6 сарын 12-нд өнөө хүртэл би хүнд ч итгэж байгаагүй нууцаа чамдаа итгэе гэж бодном. Чамайг хазаахад минь түшиж, халтрахад минь тулна гэж гордном. Аана. Тэр өдрийн тэмдэглэл бол чиний хамгийн дотны хамгийн үнэнч найз болно Тэгэхээр найз гэдэг бол чамайг хазаахад ч төвшиж халтрахт нь тулдаг ганц л хүн байдаг. Тэгэхээр энэ хамгийн ихтэй найзруулч нь өдрийн нэмдэгл байж болно. Толстой энд бид сор ганцаар хинч намайг өөмөлөхгүй. Бид өдрийн нэмдэглэгчтэй зөвхөн өөртөөгөө байдаг. Хүмүүсийн дэргэд бид байхдаа өөр өөрөө байж чадахгүй байж болно. Харин өдрийн тэмдэглэл бичиж байхдаа бид зөвхөн өөрөөрөө байх бүрэн болцоотой байдаг. Тиймээс өдрийн тэмдэглэл чиний хамгийн ихтгэлтэй сайн найз аж болно. За хүүхдүүд өдрийн тэмдэглэлийн бас нэг чухал шинж бол өдрийн тэмдэглэлээрээ дамжуулж бид сэтгэлээр шинжих бүрэн болцоотой байдаг бахна. Тэгээ толстой өөрийгөө хянах өөрийгөө хөгжүүлэх зорилготой эхэлсэн өдрийн тэмдэглэл нь явандаа өөрийн болон бусдын сэтгэлийг таних, шинжих гол талбар сургууль болсон байх нь. Тэр уран зохиол гэдэг бол сэтгэлийн шинжилэл гэдэг. Тэгээ Толстой өөрийнхөө сэтгэлийг ингэж нягтлан нарийн шинжиж таньдаг болсноороо алдарт Анна Карина Дайнба инх зэрэг зохиолуудынхаа баатрын сэтгэлийн өөрчлөлт, сэтгэлийн тэр нарийн зөрчлийг гаргахад нь ихээхэн тус нэмэр болсон гэж түүний уран бүтээлийг судлаачид бол тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. За 1944 оны 1 сарын 2 Ням гараг Харт Кэти минь өнөө өглөө хийх юмаа олж чадахтаа өдрийн тэмдэглэлээ эргүүлвэл цочмог уураа барьж чадаагүйгээс битсэн ээжийн тухай олон хэсэг тааралдав. Тэдгээрийг уншаад айхдаа өөрөө өөрөөсөө энэ их өшөрхөж гомдсон хүн чинь аана чи мөн үү? Хүн ингэж болдог юм уу гэж асуулаа. Өдрийн тэмдэглэл чамааг өнгөрсөн өдөр хоногуудаа Өнгөрсөн өдөр хоногуудынхаа үг хэл үйлдэл бодол санаагаа хянах болцоо олгодог. Өөрөөр хэлбэл өдрийн тэмдэглээс өөрхөө сэтгэлийг толдох болцоотой гэсэн үг ээ. Тийм учраас өдрийн тэмдэглэл нь сэтгэлээр шинжих том сургуул болж өгдөг. 1854 онд их зохиоч Толстой өөрөөсөө би хинбэ гэж суугаад тэнэг номой уйтгартай эмзэг ичимхий харанхуй мунхаг тэсвэргүй хуурамч нэр алдарт дуртай ням байвш залхуу гэж хэлсэн баг. Тэр дэлхийн агуу их зохиолч залуудаа ийм э, залуудаа өөртөө ийм хатуу хандаж өөрийгөө эрс шүүмжилсэн байх юм. Тэр хүнд өөрийнхөө сул талыг хаа нэг нуугдж байгаа дутагдал гэмээ илрүүлж бичнэ гэдэг бол хүнээс асар их зориг шаарддаг. Тэгэхээр бид өдрийн тэмдэглэлдээ өөрийнхөө хамгийн их айж байгаа, өөрийнхөө хамгийн их сэтгэл зовоож байгаа зүйлээ зөрөгтэй бичих хэрэгтэй. Учир нь бид өөрсдийнхөө алдаа дутагдал гэмээ бичиж байна гэдэг бол түүнийг бид ухамсартаагаар харж байдаг. Өөрөө хэлвэл гэм дутагдлаа бид нар тэнд хянаж авах бүрэн болцоотой байдгаа. За тэгээд толстой хувьд өөрийгөө ингэж хатуу эрс зөрөгтэй шөмжилж байсан нь түүнийг ёс суртахууныхаа хувьд нэр төртэй амьдрахад нь хамгийн их тус нэмэр болсон байхаа. За өөрийгөө шинжинэ гэдэг бол зөвхөн үйлдэлсэн үйл бодсон санснаа тандан зөв буруугаар шинжигдэж бус. Өөртөө бүр сайн сайхан хүчтийнхээ авьяасүлэг оюун ухаанаа нээх үе юм гэж. Тэр өдрийн тэмдэглэлд өөрийгөө шүмжлэхээс гадна чи өдрийн тэмдэглэлд өөртөө урам хайрлах хэрэгтэй. Би чадна, би мэднэ, би сурч болсорч байна. Надад хязгааргүй их авьяас бэлэг би гэж бүхий л боломжоор өөртөө байнга урам хайрлаж ах хэрэгтэй хүмүүстээ. 1944 оны 3 сарын 6 мигмар гараг хайрт Кэти минь минийхэр бол харин чамд зовлон учрвч байгаль ертөнц наран саран эрх чөлөө мэт мөнхийн сайн сайхнаас эрч хүч урам зориг авч болно. Тэгжил байж л өөрийгөө зоригжуулан тэнцвэрээ олно. Хэн аз жаргалтай байхыг хүснэ, тэр л бусдыг аз жаргалтай болгоно. Хэн зориг чанга ихтгэл төгс байна, тэр л зовлон давн тулж чадна шүү дээ. Аана. Тэгэхээр 13 настай охины хувьд тэр зовлон учрахад байгалийн ертөнц наран сарнаас сайн сайхныг аавна гэдэг бол гайхалтай ухаантай бодрол Тэгээ магдчгүй ингэж э, ингэж их ухаантай бодож байгаа нь тэрээр өөрөө өөртөөгөө өдрийн тэмдэглэлтэйг их ярьсны чих тус нэмэр байж болох юм аа гэж. Тэгэхээр тэр хэн зориг чанга ихтгэл төгс байна. Тэр л зовлон давн туулж чадна гэж дайны хүнд эцсэн үед бол өөртөө ингэж өдрийн тэмдэглэлээр зориг хайрлаж байсан бах юм аа. Францын алдар зохиолч Жюль Ренар 1895 оны 3 сарын 19-ний өдрийн тэмдэглэлдээ Шекспир Шекспир гэж чи цаг үргэлж батлах юм. Шекспир гэдэг чинь чамд өөрт чинь би түүнээ чи ол гэж үтсэн байдаг. Өөрөөр хэлвэл Шекспирийн тэр их авьяас илүү жухам чамд өөрт чинь би харин жухам чи түүнийг өөрөөсөө олон чухал юм а гэж Иренаар өөртөө өдрийн тэмдэглэл бичиж байсан байх юм а. Өөрөөр хэлвэл өөрийгөө олоод дараа нь өөрөөсөө олсон биегээс Шекспирийг олно гэсэн үг. Тэгэхээр өдрийн тэмдэглэл бол өөртөө өөрийгөө нэх бүрэн болцоо чамд олгодог байх нэ. Өдрийн тэмдэглэл хэнд зориулагддаг вэ? 1942 оны 6 сарын 20 энэхүү өдрийн тэмдэглэл гэсэн том нэртэй үдмэл дэвтрийг хэн нэгэнд хизээ нэгэн цагт үзүүлэх бодол мэдээж нас алга харин үүнийг сэтгэл зүрхнийхээ хамаг нууцыг дэлгэж болох хамгаас итгэлт найзаа болгох гэсэн юм. Би чамаг Кити гэж нэрлэе. Үүнээс өөр бодолч алгадаа. Үнэхээр өдрийн тэмдэглэл чам шиг хамаг өхнө итгэн ярих тийм итгэлтэй найз охин надад алгаа Анна гэсэн юм. Тэгэхээр эндээс Аннагийн өдрийн тэмдэглэлээс хэн нэгэнд хизээ нэгэн цагт үзүүлэх бодол мэдээж нааштай алгаа гэхэлэр өдрийн тэмдэглэл зөвхөн хувь хүн өөрт нь зориулагддаг байна. 1897 оны 10 сарын 14. Энэ тэмдэглэлийг би хэн нэгэнд зориулж бичээгүй. Тийм учраас хэн нэгэн хүн унших нь миний нэгэн эрхэм мэдрэмжийг унтраах болно. Энэ мэдрэмж бол амьдралд минь тус дэм болдог үнэт мэдрэмж байгаа юм. Тостой Тэгэхээр эцэг их найз нөхөд ах эгч хэн ч байлаа гэсэн та бүхэн хэн нэгний өдрийн тэмдэглэлийг түүний зөвшөөрлгүйгээр уншнаа гэдэг бол хамгийн бүдүүлэг хэрэг юм. Өөрөөр хэлбэл өдрийн тэмдэглэл гэдэг бол тухайн хүний хамгийн эмзэг, хамгийн нандин мэдрэмж э, сэтгэлэн тэнд байдаг учраас тэр их үнэт ертөнцид нь бид нар түүний зөвшөөрлгүйгээр зорчих эрх э, бол бидэнд байх ёсгүй. Эгэлжирийн хүний ярианаас эхлээд сонин хэвлэл, телевиз зараа доогор сонссон шин санаа, сайхан үг, өгүүлбэрийгч байнга олзуурхан бичиж авах нь чухал. Харин хаанаас юунаас хэдэд яаж бичиж авснаа маш тодорхой бичих учиртай гэж. Тэгэхээр өдрийн тэмдэглэлээ бид өөрсдийгөө шүүн тунгааж болох нь байна. За өөрсдийгөө хөгжүүлж болно, чи өөрийгөө өөрчилж болно. За түүнээс гадна за сонин сайхан үг, сонин сайхан санаа За өөр таалагдж байгаа зүйлүүдээ өдрийн тэмдэглэлдээ бичээд аваад яваад ах болцоо те. За өдрийн тэмдэглэл нь чамд сэтгэлийн тэнхээтэй байхад өөрийнхөө өмнө хариуцлагатай шудраг амьдрахад дотоо сэтгэлээ шүүн тунгаахад өөрийгөө нээж олоход өөртөө урам зориг хайрлахад бухимдаж гомдсон сэтгэлээ аргатахад зоригтой, хүчтэй байхад хийх ажлын төлөвлөгөө хийсэн ажлын дүгнэлт гаргахад зугаатай хөвжөлтэй байхад чинь нэр төртэй амьдрахад чинь өдрийн тэмдэглэл чамд хамгийн их туслах болно. За тэгээ багш нь сая Анна Франк гэсэн бяцхан охины өдрийн тэмдэглэлээс товчхон ярилцсан. Тэгэхээр энэ Анна Франкийн өдрийн тэмдэглэл гэсэн энэ гайхалтай ном бол Монголд дахин хэвлэгдэж гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ ном бол Америк, Европын алх сургуулийн сурагчдын заавал унших номын жагсаалтанд бол орсон байдгийн байна. Энэ номыг заавал олж уншаарай хүүхдүүдээ. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид нэр дурсамж өдрийн тэмдэглэлийг хэрхэн бичих вэ гэдэг талаар ярилцсан гэсэн. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ дурсамжийнхаа талаар ярилцъя. Өдрийн тэмдэглэл бол дурсамжийн хамгийн бага хэлбэр байдаг. Тэгэхээр э, өөрөөр хэлвэл өдрийн тэмдэглэл гэдэг бол дурсамж э, бичих архив нь болж өгдөг. Өдрийн тэмдэглэлд хүн нэг өдрийнхөө бодрол ухаарлыг бичиж үлдээдэг бол дурсамжинд бол харин бүхлөт нь нэг амьдралынхаа бодрол ухаарлыг бичиж үлдээсэн үлдээж байдаг аа. Тэгэхээр э, цэврийн толин дурсамжийг юу гэж тайлбарлсан байна вэ? Тэгэхээр нэхэн дурсаж хоцроосон юм гэж тайлбарлсан байна. Тэгэхээр эндээс хүүхдүүд маань дурсамж гэж юу юм бэ гэдгийг бас бодоод үзээрэй. Амьдгэр чинь тэмдэглэлээс илүү жухал нандин баримт гэж байдаггүй. Дурсамж дурцтгал уйлрах цагийн манан буданг нефт гээгүүл хэлч гэрэлтэй байдаг. Тэр л гэрэл гэгээний хүчээр бид олон жилийн тэртээ хүн зон үйл явдлыг эргэн хардаг. Дурсамж дурцтгал нь цаг өнгөрөх тусам үн цэн нь улам нэмэгдэж чухаг эрдэн болдог жантай. Учир нь өнөө болоод хооч үеийнхэнд үлдээсэн бодрал ухаарл байдгаа. Тэгээ дурсамжил бид бүхэнд үлдээсэн бодрол ухаарл байх нэ. За дурсамжийн онцлог шинжүүдийг багшин та бүхэнд хэлье. За дурсамж бол амьдралын баяртай, гонигтай, жирийн ямар ч үйл явдлыг үзүүлсэн байж болно. За дурсамжийн хамгийн үнэт чанар нь гэвэл дурсамж сургамжтай байх хэвээр, сонирхолтой байх хэвээр, бахархууштай байх хэвээр гэсэн үнэ чанартай байх нэ. За өгшин та нарт нэг э, хөвгөлтэй бөгөөд сонирхолтой нэгэн хөөрхөн дурсамж уншиж өгье. Хонжин хүү тарууг болсон. Энэ гармаагун зохиож гармаагун хөөрхөн дурсамж байх юм. Би баг байлаа. Нэг өдөр хонио хариулаад явж байтал нутгийн нэгэн хар хүн хурч ирлээ. Тэр ойрох ингэр хотос руу зааж хүү минь тийшээ хонио битгий явуулаарэ. Би тэнд таргууны нүхэнд хавх зүүч гсэн гэж захиад яваад өглөө. Тэгтэл өнөө хүний таргуунд тавьсан хавхыг үзмээр санагдаад болдгоо. Тэгээл хавхыг нь ирж гарлаа. Оллоо. Нилээн том таргуутай нүхэнд зүүсэн бололтой. Би тэгснэ таргуу олъё гэж бодлоо. Таргуу олоод ч зогсохгүй хавх нь торж үзье гэж бодлоо. Тэгээл барьж байсан шилбүүрээ хол гихч нь хайчаад дөрвөн хөлн талын тарган гихчин шар таргуу болон мөлхлөө Зүгээр ч үгүй ногоон өвс хид хид сулгаалаа. Тэгснэ хойд хөл дээрээ босож суугаад ийш тийшээ харан харан хид хошгорлоо. Бүүр этгээд гажууд буюу өөртөө гай тарж мэдэх юмны бараа харан цог цог хог хог хэмээн хашгирлаа. Тэгсэн чинь үргээд орчих юмны бараа байдаггүй. Тэгэхээр нь ямар нэг юмны чимээ авсан болж дөрвөн хөллөнгүүтээ нүхрүүгээ харайлаа. Яг нүхэндээ ордгийн даван дээр газар туулсан хавх тасхийн бууж нэг хөлний минь 100-аад авах нь тэр. Тэгээд өнөө тарвагч нь хөлдөө орсон хавхыг салгах гэж цөхөж ядах нь тэр дээ. Салдаг юм биш. Сүүлдээ хөл маань жөвдсөн юм уу эсвэл таагүй хэрэг үйлдснээ ухаарсан ч юм уу нэг бол айж эмээсэн нь ордуу тавин уйлж гарах нь тэр дээ гэсэн. Ийм хөрхөн хөвгөлтэй бас сургамжтай дурсамжийн даштар уу байна. Бидний элдэ учруулсан номд байдаг. Тэгэхээр энэ номыг олж Уншаарай хүүхдүүдээ. За дараагийнх нь Эрдэнэ угаан хоол захиаллаа гэсэн чинь гэсэн дурсамж За тэгээд багшаахад хэлсэн түрүү дурсамжны шинжүүдээс тэр сонирхолтой нь байна уу? Сурамжтай нь байна уу гэдгийг нас өөрсдөө хүүхдүүд бодоод үзээрэй. Хоол захиаллаа гэсэн чинь бялуу байж. 1958 он анх би эх орныхоо хөлийг алхаж Берлинд очлоо. Залууч байж эхний өдрөдөө Гэдэс ч нэлээд өлсөж байна. Сайн хоолож авъя гэж бодоод буудлынхаа зоогийн газар орлоо. Хүн харч нэлээд байна. Миний бараанаар эрвэхэ зангаа зүүлсэн хар костюмтэй эр яаран ирж хоолны цэс өглөө. Өнөө цэсний хууцыг эргүүлээд үтсэн чинь миний мэддэг үг ганц ч алга. Тэгээд хоолны нэрийг нь орхиод үнийг харлаа. Хамгийн үнэтэй сайн хоол хоол байгаа байх гэж бодлоо. Тэгэхээр нь үзэж үзэж нилээ үнтэй нэг хоол заалаа. Тэгсэн чинь өнөө үйлчлэгч намайг нэг том харснаа. Миний сууж байгаа ширээг тойруулан харцгаад яваад өглөө. Утсан ч үгүй өнөөгч нь нэг том тосхуртай юм баруун гар дээр өндөр гэгч нь өрөвчгсөн хүрээд ирлээ. Сүртэй гэдэг нь. Харсан чинь 6 ч илүү 12 ч билүү хүний жигтэйхэн том бялуу аваад ирж. Үйлчлэгч маань өнөөгч нь миний ширээн дээр ёсорхуу гэгч нь тавиад тавтай хооллохыг ерөөх бололтой нэг юм хэлээд нэгсгийн яслаад явчихлаа. Одоо яах вэ? Орхиод явалтай биш. Өнөр ширээ голсон гайхалтай өмнөхөө хажуунаас нь дуртай дургуух хилтлээд амтрахад суулаадаа. Идээд идээд ганц хүн барахын аргагүй юм. Тэр зоогийн танхимд байгаа уус намайг ер юу гэж харж байгаа бол гэхээс нуруу халуун оргиж тэдний дунд даанч инээдэнтэй амтнд сууж харагдсан байх та гэж бодхоос одоо ч өөрийгөө өрөвдөн боддог юм. Харь газар хэл гэдэг хичнээн авралын тэнгэр байдгийг ёстой ясам анхаараа мэдрэгчл болсон доо тэр үед. Зохиолч Эрдэнэгон дурсанж байна. За багш нь мөн э, сонирхолтой номнод ганц хоёроос та бүхэндээ харуулъя та бүхэн энэ номнуудыг олж уншаарай хүүхдүүдээ. Тэгэхээр энэ э, Дэрхингийн далай багшийн маань сонирхолтой ном байна. За тэгээд энэ өөрийнхөө бодрол эргэцүүлэл сургаалаа ингэж өдрийн тэмдэглэлээр ингэж бичдэг байх нэ. Тэгэхээр хариуцлагатай хүмүүст бол энэ өдрийн тэмдэглэл гэдэг бол амьдралд нь ихээхэн чухал зүйл байдгийг бид нар бас энэ бүтээс харж болно. За багш сонирхуулаад байна. 3 дугаар сарын 21 хийх ажил мөн ч их байгаа мэт санагдна. Хэрв та өөрийн бүх мөрөөдөлтөө дүгнэлт хийж үзвээс мөрөөдөх цаг ч олдохгүй ухаарах болно гэж нь 3 сарын 21-нд бичсэн байх юм. За 7 дугаар сарын 19-нд агуу их нэгүүлсэл энэрл бол бурхан багшийн эрхэм дэд чанар. ертөнцийн эгэл хэлээр бол оюун төгс эрдэм сайн хүмүүн нэр нөлөөтэй эрх мэдэлтэй нэгнээс ямагт дээгүр байх луга адил бүлгөө үлгэрл байс хэн илүү энэрэнгүй ээлдэг зөөлөн цэгц шудраг байна тэр хүмүүн илүү нэр хүндтэй байдаг тиймээс та оюухан сайн чанараа бүрэн дүрэн хөгжүүлвэл хайр хийгээд хүндэтгэл хүлээж утга төгөлдөр амьдрах болно гэж энэ 7 сарын 19-ны хот тэмдэглэлд их багш маань бичсэн байх юм аа За Монголын нэрт яруу найрагч Дэндвийн хөрөөд орж байгаа. Улаан гэрэн хоригдлогсон дурсамжийн ном байна. Тэр багш нь э, би зөвхөн дурсамжийн ном уншдаг. Яагаад гэвэл тэр үнэн байдаг учраас гэж ярьж байгаа олон үнтэй таарлаж байсан. За тэгээд эндээс огш нэг э, сонирхолтой э, дурсамжийн хэсгээс уншиж байгаа. Тэр бидний өнгөрсөн хичээлээр байгалийн өнгөрсөн хичээлээр байгалийн зураглыг хэрхэн бичих вэ гэдэг талаар ярилцсан. Тэгэхээр бүрд орж байгаа Бээжинд элчингэр сууж байхдаа Энэ э, их нүтгээ санан их нүтгээ ингэж э, зураглаж үзүүлсэн байх юм аа. Тэгэхээр бид нар өдрийн тэмдэглэлдээ бол их нүтгээ бас зураглан түүний сайхныг нь уран сайхан бичиж болох нь байна. Хар газар суухад сэтгэл догтохгүй нутг руу гүйх юм. Эрээн уулынхаа хормойд тоондтой очиж хөрвөөх юмсан. Одод асгарсан шүн орчлон зогсох мэт нам гүмийн дунд сэтгэлийн амирлан гэдэлхээс илүү сайхан юм гэж юусэн бilé. Зуны өвлөө нарны цацраг дээр унаг тоглохыг харж морины уяанд буух солонгийн өнгийг барих гэж явсан баг насны санагдах юм. Өтөлжил явна да. Намрын тал сарлгийн өрөм шиг шаргалдаж өвлийн уус болрын тас мэт гэлбэлцэн хаврын голд ангир ирж анган хондог дөрвөн цагийн сайхан нутгаас илүү нь орчлон дүүгүй. Монгол нутагт Эрдэнэ түүний биеийг олж төрсөн минь юутай их аз вэ? Харимаар л байна гэж бичиж байсан байх юм аа, бүрүүд орж байгаа. За дараа нь өгшөнд та бүхэндээ сонирхуулъя гэсэн ном бол энэ ном байна. Тэгээд Чимд Осрог гэсэн сайхан жүжигчин бол бид хүн мэднэ. Олон сайхан кинонд бол олон сайхан дүрийг э, амьлуулсан сайхан жүжигчин байгаа. Түүний хүү болд нь бол аавынхаа тухай дурсамжийн ийм сайхан ном гаргасан. Тэгээ багш нь энэ дурсамжийн хэсгээс энийг уншиж байгаа багш нь өөрөө их э, инээсэн юм байгаа юм. Бидний зүгээр сууж цаг дэмий нөхцөх залхуурч лазагнахад аав мань үнэхээр дургуйсан. Мандаг нарны туяа кинонд тоглож Богд хааны музей дээр Зурганд орж байх үедээ нэг өдөр гэртээ ирэхэд нь би унтаж таарваа. Тэгэхэд их л бухимдж чи үд хүртэл өмхөөртлөө унтаж хэвтгэхээр очиж гамингийн дүрдч болов тоглооч гэж аашилж билээ гэсэн. Ийм хөөрхөн хүүгийнх нь дурсамж байна. За тэгээд хүүхдүүд минь сайхан дурсамжийн ном өдрийн тэмдэглэлийн ном олж заавал уншаарай. За өгшин хичээлийнхаа төгсгөл та бүхэндээ өдрийн тэмдэглэл дурсамж хоёроо харьцуулан хэлж өгье. Тэгэхээр өдрийн тэмдэглэл гэж юу юм бэ гэдэг талаараа л уршина. Өдрийн тэмдэглэлийн тэмдэглэл дээрээс нь чухал чухал гол гол онцлогуудыг яриад явсан. Тэгэхээр энд тэнд яригдаагүй бас хэлэх ёстой ганц хоёр шинжүүдийг нь хэлье. За өдрийн тэмдэглэлд он сар өдөр гариг орон бол заавал бичсэн байх хэрэгтэй. Харин дурсамжинд бол энэ он сар хугацаа нь бол ерөөхий байж болно. За өдрийн тэмдэглэлд нэг буюу хідэн өдрийн явдлаа тунгаадаг Харин дурсамжинд бол бүтэн амьдралаа онгчин шүүж үздэг. За өдрийн тэмдэглэл зөвхөн өөртөө зориулдаг бол дурсамж бол бусдад зориулдаг. За өдрийн тэмдэглэл нь зөвхөн өөрийн тухай байдаг бол дурсамж нь өөрийн болон өрөөлийн тухай байж болдог. Өдрийн тэмдэглэл зөвхөн чиний найз байдаг бол а дурсамж нь бол а бид бүхэнд үлдээсэн өв байдгаараа хоорондоо ялгаатай байх нэ. За өдрийн тэмдэглэл дурсамжийн нийтлэг шинжин. За энэ өдрийн тэмдэглэл дурсамжийн хэл найруулга нь энгийн, сонирхолтой, сургамжтай байх хэвээр, тунгалаг байх хэвээр гэж. Энэ тунгалаг байх хэвээр гэдэг нь бол бидний өдрийн тэмдэглэл болон дурсамжинд бол хит гунигтай хит хар бараан айц төрүүлэхээр тийм зүйлийг бол аль хор бичгээс бид нар татгалзах хэрэгтэй байдаг. За өдрийн тэмдэглэл дурсамж хоёулаа түүхийн гэрч болдог. За онцлог үйл явдлыг бичнэ. Гэтэ бичгтээ бид нэр бодрол ухаарл эргэцсэн үйлээр бичнэ гэсэн өөрөө л үйл явдлыг тоочж бичихгүй. Өөрийн үнэлэл дүгнэлтийг өгч бичнэ. Үнэн болсон үйл явдлыг гажуудуулахгүй бичих ёстой. Өөрөө илүү чиний бичиж байгаа зүйл бол үнэн байх ёстой. Хүний ертөнцийг үзэх үзэл маш тод туссан байдаг. Тэгэхээр чи тухайн хүний дурсамж буюу өдрийн тэмдэглэг уншна гэдэг нь тэр хүний э, дотоод ертөнцид нь нэвтэрч байна гэж ойлгож болно. Францын гүн ухаантай Мишель Монтен өөрөө туршицууд номынхоо өмнөтгөлд миний номын агуулга тэр чигээрээ бий гэсэн байд. Тэгвэл зөвхөн биеийн тухай зөвхөн өөрийнхөө дотоод ертөнцийг нээн дэлгэж өчтөг төрөл бол өдрийн тэмдэглэл дурсамж хоёр байдаг. Тэр өдрийн тэмдэглэл дурсамж өвчнэ гэдэг бол эссе бичгийн өмнөх шатны э, бэлтгэлээ гэж бид нар бас ойлгож болно. Тэр эссе гэж юу вэ гэсэн асуултыг багш нь товчхон тайлбарлая. ертөнцийн юмс үзэгдэл амьдрал хүний мөн чанарын тухай бусдаас хараат бас би хүний давтагдшгүй өвөрмөц байр суурийг илэрхийлсэн бичвэрийг эсэ гинэ гэж. Тэгэхээр би хүний давтагдшгүй өвөрмөц байр суурийг илэрхийлж бичих тэр бичвэрийн бэлтгэл бол бидний тэр өөрийгөө чин сэтгэлээсээ нээн дэлгэж биччихээд өдрийн тэмдэглэл дурсамж хоёр энэ бичлэг төрлийн бол бэлтгэл нь болж өгдөг байх нэ. За ингээд эцэст нь огшин та бүхэндээ гэрийн даалгавар өгье. За нэгдүгээрт дурсамж өдрийн тэмдэглэл сонгон уншаарай. Тэр хэрвээ чи спорт сонирхдаг бол спортын алдартангуудын дурсамж уншиж болно. Хэрвээ чи урлаг урлаг сонирхдаг, урлагийн оддыг тэдний амьдралыг сонирхдаг бол тэр оддын тэр урлагийн их уран бүтээлчдийн дурсамжийг сонирхон уншиж болно. Тэгэхээр чи аль аль чиглэлээр унших дуртай вэ? Тэр чиглэлийнхээ дурсамжийг сонгон унших болцоотой. За хоёрт нь Хүүхэд насны минь сэтгэлийн гоёл нандин дурсамж минь сэдвэр дурсамж чээрэ. Гуравт нь таалагдсан сайхан дэвтрээс сонгон аваад өдрийн тэмдэглэлээ эхлээрэ. Тэр чиний насан туршийн хамгийн үнэн чинь найз авах болно. За тэгээ багш нь өнөөдрийнхөө хичээлийг Жан Пол Сартрийн ертөнцийн хязгаарт хүрэх шатвал ном гэдэг сайхан үгээр төгсгөө. Тэгэхээр сайхан ном унш, ном уншаад өөртөө гарч байгаа өөрчлөлт Тэндээс олсон бодрол ухаараа ухаарлаа өдрийн тэмдэглэлдээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. Баяртай хүүхдүүдээ. Чихнөө чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл. Шин зөрөгт өвгөд дээдсийн минь өвөх эрдэн. Сонсох бүр яруу сайхныг нь гайхан биширч содо бэлэг түмэн юугаан бишрэн бишрэн Монгол хэлний хичээл